И всем привет, дорогие друзья, с вами Нуар. Сегодня я буду играть в игру под названием Total Accurate Battle Simulator. Кто знает, тот знает. Э, такая игра. Ну, я немного <laughs> опоздал, да, так получилось. Да, так получилось, что я немного поздно начал играть. Но ну, сегодня будем играть в компанию, а в именно челленджи. Я тут никакого режима не проходил, то есть проходил, но не в челленджах, вот. Что мы будем выбирать? Да, э, мы можем выбирать из всех вот этих вот, э, так сказать, э, людей, не знаю, раз, не знаю, как их назвать правильно, но да. Кстати, я тут, что вы видите, я всех открыл почти, э, тут, э, ну, в общем, вы поняли, наверное. Я открыл вот этих вот, да. Я их дался. Ладно, давайте поставим вот этого. Nope. Ну, все <laughs> понятно, это тупо я. И мои уроки, когда я пытаюсь их избежать, а потом в школе... <laughs> ну да, ладно, все. Давайте посмотрим, что будет делать вот этот вот паренек. Да, вот он. У него какая-то бомба на палке. Ну, наверное, он будет взрываться, да? Или что? О, офигеть, я тоже хочу посмотреть, сколько их тут. Давайте еще вот этого. И давайте трих. их. Э, кто это? О, кстати, у него такой большой топор, я тоже хочу. Ладно, давайте начнем, по что будет. Э, давай, давай, я буду за тебя... А, понятно, ты умер. Давайте я за вас буду играть, давай. Давайте, давай, давай, давай, перезаряди. Не получилось, в общем, э, давайте <laughs> начнем еще раз сначала. Э, мне никто не понравился, давайте поставим вот этого. Кто это? на, на нем какой-то челик. Э, кто это, кто это? Я да, хочу поставить вот, э, не знаю, его. Давай, давай, я буду играть за тебя. Давай. О, а, да, точно, я за него уже раз играл, но не получилось как-то. <laughs> А он много сюрикенов швыряет. Давайте поставим вот этого. И будем как-то ставить перед ним защиту. Да, давайте вот... Кого вот их, давайте чтобы сразу уже на них не напали. Давайте, что будет? Что будет? О, нормально. О, офигеть, сколько сюрикенов. Давай, давай, давай, давай, давай. Ну, почти получилось, почти. Ну, давайте все-таки я удалю вот его и вместо него поставлю какого-то... Давайте поставлю вот его, давай, давай. Он какой-то... У него какой-то миниган, да. И давайте еще поставим вот его. Давай. А это какая-то пушка, да. Ладно, давайте начнем. И... О, нормально, кстати, бомбануло. А, этот мега слабый очень. Мне не понравилось. Хм. Кого бы поставить еще? Давайте поставим, не знаю, давайте вот его. Шоган. Какой-то Шоган. Не, давайте вот его. У него двойной топор, мне понравилось. И еще поставим вот его, почему бы и нет. И еще одного хиллера. Да, вот, все нормально. И музыканта, почему бы и нет. Пусть э, их развлекают. О. Понятно все. Ну, наша предыдущая <laughs> тактика не получилась, поэтому удаляем их. Давайте вместе с я поставлю два короля. Давайте, что будет? Ну, давай. Давай я поиграю или... Ну, не знаю. Не, хотя они сами пускай сражаются. Давай, давайте, убивайте их, давай. Мы должны победить. О, нормально, кстати, ему рубанул. Давай, давайте, убейте их всех, давайте. Давай, я тебя буду играть, давай. Давай, давай, давай. Мансуем, мансуем, не даем им попасть, попадать по нам. Давай, давай. Я дойду до тебя точно. Давай, иди сюда. Иди сюда. Давай, сдохни. О, нормально. Ну, давай, и тебя. Nope. Фига себе, <laughs> фига себе. Давай, сдохни, и ты сдохни. Давай, сдохните все. И... Научись нормально драться. О, нормально. И ты давай, сдохни. Да блин, ты то... Сдохни. О, нормально. Давай, иди сюда, иди сюда. О, нормально, победили. А, перейдем к следующему челленджу. Тут у нас какие-то солдатики, да. Э, ладно, давайте против них буду ставить... Кого мне поставить? Давай поставим фермеров. Давай, их много. Давай, 30 фермеров, да? Да, 30, давайте, начнем. Что же будет? Давайте я буду вот... Вот так буду смотреть, да. Давай. Там вообще там они друг друга убивали. Эм. Ну, вроде слева пропуска. Э, было плохой идея отправлять сюда с фермера. Давайте поставим... Кого бы нам поставить? Давайте поставим вот этих вот челиков. Их э, не очень много будет, но пускай. Давайте. Давай, давай, да еще... Что будет? Давай, давайте, убивайте их. В общем, как я <laughs> понял, не получилось. Вообще челик лежит. Э, с Миами. О, у него очень в хорошем месте находится <laughs> мяч, <laughs> да. Э, один лучник, ну, было близко, тут один лучник остался. Э, тут вообще, о, больно, больно, больно. О, у него за спиной мяч торчит. Не знаю, в общем, <laughs> ладно, давайте перейдем к следующей тактике. Давайте поставим... Кого бы не поставить? Кого я не пробовал? Давайте попробуем... Кого бы мне попробовать? Эм, кого, кого, кого, кого, кого, кого, кого, кого. Хочу поставить вот этого, да. Давай, пушку. И еще одного... То есть не одного, давайте много их. Музыкантов, да. Давайте. Да куда ты пошел? Да куда? Ой. Все понятно, ясно, понятно. Прекрасно, да, нормально все. Ну, не <laughs> получилось как-то что-то будет, не знаю, что я только что сказал. В общем, никак то не все получилось. Давайте э, будем играть при помощи кого-кого. Давайте выберем... Ну, давайте еще пушку. Я хочу пушками поиграть, потому что пушками, пушками было все хорошо. Да, блин, куда ты снова пошел? Ударил, пошел. Сейчас снова себя взорвет, да? О, не, молодец. А, то теперь точно взорвать тебя. Давай, взрывай, давай. О, давай, давай, я спасибо. О, нормально. Давай, давай, давай, я должен успеть. Давай, давай, три, два, один, давай, давай. Ух, нормально. Змей, змей. Змей меня убит сейчас. Понятно, все. Что же тут происходит? Давайте посмотрим. Тут какой-то чел валяется на другом челе нога почти сломалась. Тут э, то же самое. Ладно, давайте поставим... То есть уберем музыкантов, а вместо них поставим... Кого бы нам поставить? Давайте поставим вот этих вот челиков. Так, фанду. Давайте, что будет? Давай я... Что? Э, э, куда? Куда я вообще-то тут э, существовал как-то? А, понятно, и меня убил, нормально. Ну, Нормально все. И второго так вандаиста убили. Не знаю, как правильно напишите в... Давайте еще разок. А, еще разок, да. Давайте я буду играть за пушку. А, куда вот вон тот пошел? Ладно, не важно. давайте, давай. О, нормально, нормально, бабахнул всех, давайте. Давай, давай, давай. О, кстати, минус ми. Понятно, все. Снова все испортила пушка. Давайте уберем этих секвандеистов. Не знаю, как их там. Поставим вот вместо этих вот этих вот э, раптор-райдеров. Что они делают? О, кстати, они быстро. Давай. О, нормально, нормально. Я их всех собрал тут. О, давай я пушкой всех их бомбану. Да куда ты идешь? Иди назад. О, кто, кто, кто, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, дай. О, нормально, нормально. А, вот еще один там стал. Сдохнем. О, нормально, победа. Победа. Давайте перейдем в следующий уровень. Что тут у нас теперь? Много солдатиков, да. Давайте поставим э, против них за 1800. Кого нам поставить? Давайте поставим вот этих челика с подарками эльфами. Давай, давай. О, кстати, то они там килят это вроде. Все? О, кто-то... О, что? Нормально. А как так? кто это вообще делает. Это я делал, сделала или что? Ха, класс. Из подарков, походу, вылазят рандомные челики, да, как я понял. Ну, о, кстати, этот силен. Что он делает? Давай, давай, давай, топор, топором. А что у него с суперспособностью? Давай, выходи отсюда. Давай, иди сюда. Музыкант, если что, убегает. Да, у них такая привычка. Да блин, сдохни. Нормально. А, где последний? А, где последний? Да, сегодня тебя буду играть. Давай, иди сюда. Иди сюда, у тебя два... Не знаю, как эти оружие называются, но у тебя их два. Давай, давай, давай. Иди сюда. Иди сюда. А, блин. А, блин, я застрял. А, блин. Давайте я лучше за того челика буду играть. Ну, он тут с ума сошел. Давай, иди сюда, я за тебя буду играть. Давай, давай, давай, давай, иди. Давай, иди. Давай, иди, пробирайся, убей, убей этого музыканта. Да, блин, давай, иди. О, молодец. Давай. И еще вот этот забор. Куда я вообще провалился? Погодите-ка. Мне интересненько, давайте. Э -э куда я упал? Куда, то есть, упал этот медведь? Ну, вроде тут земля, земля, куда он упал. Ну, в общем, никто не знает. Давайте перейдем дальше. Э, в следующем уровне у нас много-много... Кто они? Не знаю, в общем, древние люди какие-то. Много их и какой-то... Челик еще один с головой муми. Давайте поставим боксеров. Давайте, боксеры неубиваемые. Давай, иди сюда, я буду играть за боксера. О, кстати, у него суперспособность отталкивается. Не знаю, что он делает, но просто он идет назад. Нормально, кстати, боксеров всех убивает. Давай. Давай, убей. Давай, давай, давай. Давай, как настоящий боксер. Бьем и отходим, давай. Иди сюда. Не получилось. Давай, иди сюда. Кстати, мы <laughs> почти победили, остались только эти двое. Сдохни. О, нормально, нормально, победили, переходим к следующему. Давайте, что тут у нас? Эм... Эм... Сервятники какие-то. Не знаю, что они делают, но мы будем сражаться не мы, мы человеки-пауки. Да, е, против серватников. Тут вроде никого спрятанного нет, да, <clears throat> спрятанного. Давайте поставим против них, кого бы поставить. Давайте поставим... Кого, кого, кого. Давайте поставим вот... Э, Давайте попробуем. А, они умерли. Понятно, все, давайте, <laughs> в общем, эм, поставим лучше купидонов, что они делают. Летают, ну это понятно, что они будут летать. А потом, а потом, давайте, давайте, стреляем, стреляем, стреляем. Ну, умер. На, да, у них мало жизни, они летают, но у них мало жизни, да. Ну, по-моему, таконькая. Давайте поставим лучше... Кого бы поставить кого? Давайте поставим я бы поставил вот этого Челик. Кто он вообще такой? У него какие-то цепи. О, белые глаза. Давайте, давайте. Еще вот эльфа. И давайте еще... Кого, кого, кого? Тэквондо, давай. Нормально. И что будет? Кто бу вылазит из... Что вообще он делает? Понятно. А, кого поставить еще? Давайте поставим, не знаю, не знаю, не знаю, вообще не знаю, что делать, сложный какой-то уровень. Давайте поставим... А, Влада. Влад должен победить, да. Это же Влад. Давай, Влад. Давай, Влад. <laughs> Влад победит. Влад. Это Влад... Э, Влад Бревно. Влад Бревно проиграл. Э, поставим вместо Влада... Давайте поставим мини миниган. Давай, давай, давай, давай. Что делает миниган? Миниган, что делает миниган? Э, он не стреляет. О, стрельнул. Стрельнул. О, нормально, нормально. Но... О, фига, давай, баттерфлайм. Давай, давай, давай, баттерфлайм буду. Отрезать это виклика такого. О, нормально. А, я упал. Я упал, но все равно я их убил. Нормально, кстати, миниган. Нормально. Переходим к следующему раунду. Тут у нас два каких какого-то каких-то челиков. Давайте поставим, поставим боксеров против. Давайте, боксер. А, там в кустах были они <laughs> остальные спрятаны. Давайте. Но все равно их лупим. Давай, сдохни. Иди сюда, иди сюда. Давай, давай, давай, убейте их, типа актеры все сильные. Э, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Давай, это, отходи, давай, это, блин, нормально, давай, давай. О, нормально по лицу. Давай, иди сюда, иди сюда, иди сюда когда ты сдох. Все, иди сюда. О, нормально. Давайте, давай еще вот этого. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Иди О, нормально, победили. Кстати, боксеры реально сильные. Переходим к следующему. Хотя давайте посмотрим, что тут вообще. Тут двое ломают ногу одному человеку. Тут вообще э, дико. <laughs> Эм, тут не знаю, что еще творится. Тут вообще Ничего, нормально. Ладно, переходим э, к следующему раунду. И тут у нас три рыцаря и четыре хиллера. Давайте поставим против них... Миниган, давай. Давай, я люблю миниган. Миниган сильно очень. Давай, давай, давай, идите сюда. И идите сюда, и идите сюда. О, кстати, мне нужно стоять, чтобы не упасть. Не знаю, что я Давай, давай, давай, давай, иди сюда, иди сюда. Э, давай. Давай, давай, давай, давай сдохнет. да, кстати, я уже <laughs> хиллер выбил. Кстати. А, ну, ну миниган. Миниган топ просто. Все, я всех убил. Ликвидировал. Давайте пройдем дальше. Тут у нас три каких-то челика. А, в кустах никого нету вроде бы, да. Только эти трое. Кого бы поставить? Давайте поставим... Э, кого поставить? Кого поставить? Давайте поставим... Кого-кого-кого-кого, э, давайте, давай, давай, давай, еще одного. Давай снайперов, давай снайперов, я увидел снайперов, давайте. Убивайте их, давай, снайперов. Кстати, двоих убили. Остался один, но походу он нас всех завалит. Да, все. Ох, <laughs> в последний момент яблоко в голову прилетело. Э, давайте поставим кактусов. Хочу поставить... И снайпера пускай. Давай, снайпера. Нормально. Все, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Я за кактус хочу поиграть. О, кстати, я вцепился в него. Давай, давай. Я выпускаю себя шипы. Класс. Ну, убежал. И, о, нормально. Кстати, кактусы хорошие. Давай, давай. На, ну, номер уже. А, да, все. Проиграл. Ну, кстати, кактусы хорошие. Давай снайпера уберем. Вместо него поставим... Давай 4 кактуса. Давай. Давай 4 кактуса. 4 э, кактуса. Давай, давай, давайте, убивайте. Все, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Давай, давай, шипы все. Давайте им в глаза просто. О, кстати, вот тут какой-то чел с вилкой остался. Не знаю, вилка ли это, можно ли его назвать вилкой, но... Ну, в общем, мы снова проиграли, но... Давайте уберем, в общем, кактусов. Вместо них поставим, давайте, Дина... Майков. Не знаю, как их назвать. Давайте поставим Динамайков. Динамайки против э, ну, все понятно, они себя же убили. Давайте поставим вместо них... Давай, любого, любого, давай. Хочу, не знаю, э, чела с бомбой. Давайте. У них будет э, столько. И еще... Давай, давай, давай, еще одного. Давай, не знаю кого. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Давай, с... нет, снайпер. Кого, кого, кого, кого. Давай. Давай, давай, давай. Кого, кого, кого? Давай, в общем, эльфов. Почему бы и нет? Эльфы хорошие. Давай, взрывайтесь. О, о, кто это? Какой-то капитан. А, понятно, он застрял в текстурках. Да, блин, выходи оттуда. Ох, нормально, кстати, он силен. Победили. <laughs> Не знаю, я просто тут валялся в земле. Но мы победили все равно. Тут какой-то чел ногой бьет другого, другой ему помогает. Тут какой-то чел прыгает. Тут вообще... Э, происходит вот это, да. <laughs> Э, что тут у нас? Пыль, камни, метеориты. Не знаю, что тут вообще происходит. Э, тут вообще кому-то очень больно. <laughs> Ладно, вроде все, да? Да, давайте на этом закончим с вами серию. С вами был я, Нуар. Не забывайте подписываться. До скорых встреч. Обязательно подписывайтесь, я старался. И всем до встречи. И покедова. Пока. До свидания.